Allah uh, Semoga dipermudahkan seterusan Pernikahan saya So stay tuned guys selamat pengantin baru untuk Ayuni and Ashraf. Hmm, semoga berjalan hingga ke jannah. Jaga Ayuni baik-baik. Selamat pengantin baru pada Ashraf dan Ayuni. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu. Selamat pengantin baru pada Ashraf dan Ayuni. Semoga berkekalan hingga ke anak cucu. Jaga anak rasa kami baik-baik. No. Ayu ya, Ashraf selamat pengantin baru kepada Ayumi dan Ashraf kekalan hingga ke jannah. Selamat pengantin baru kepada Kak Ayumi dan eh. Abang Ashraf semoga kelas <laughs> semoga ke anak cucu. Akan ha. ni. Selamat pengantin baru. Doa kakak kami elok. Ah. Here it comes. okey? Okey alhamdulillah. Dah. Eh? Terima kasih family semua, kawan-kawan yang hadir <laughs> banyak support banyak tolong dalam menjayakan majlis pernikahan doakan semoga kita orang bahagia hingga ke jannah very much.